ስሜ ሽብር ዘላለም ባላለሁ የይልማና ዴንሳ ወረዳ የእንስሳት እርባታ ባለሙያ ነኝ። በወረዳችን ያሉ አርሶ አደሮች በፓኬጁ መሰረት የዶሮ እርባታን እየተጠቀሙበት ስላልሆነ ተግባራዊም እያደረጉት ስላልሆነ ከወጣት ዘላለም ክንዱ በአዴ ዙሪያ ቀበሌ በፍልሰታ ደብር ጎጥ ያለውን ልምድ ለመቅሰም እየሄድኩ ነው። ተከታተሉ። ዘላለም ዘላለም አቤት ሰላም ነው። ሰላም ነው። እንዴት ነሽ? ሰላም ጥሩ ዘሌ፣ ያው እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ከእናንተ ጋር የእንቁላል ጣይ ዶሮዎችን እንደምታረቡ ይታወቃል። ሆኖ ግን እናንተ የምታረቧቸው ዶሮዎች ያላቸውን ውጤታማነት አጠቃቀማቸውና የምትሰሩትን ስራ ልምድ ልታካፍል ፈቃደኛ ነህ? አዎ፣ ምን ችግር አለው? ያለው ልምድ ሌሎችም እየመጡ እየተጋሩ ነው። አንቺም እንደ ባለሙያ መጠሽ ገብተሽም አይተሽ ለሌሎችም ልምድ ለማካፈል ይጠቅምሻል ና ገብተሽ ማየት ትችላል። ያው ልምድም ለማካፈል ፈቃደኛ ከሆን ክንግባና ዶሮች ያሉበትን ሁኔታ የሽብሬ ከመግባታችን በፊት ኬሚካል አለ። ያን ኬሚካል ረግጠን ወደ ውስጥ በጣም ጎበዝ ዘላለም። ይህን ኬሚካል እዚህ ላይ እያስቀመጥከው ለምን ይጠቅማል ብለህ አስበህ ነው? ኬሚካልንስ የት ነው ያመጣኸው? እሺ ሽብሬ፣ ይህን ዋናውን መድኃኒት ጥቅሙ ከውጭ ያመጣናቸውን ጀርሞች ይዘን እንዳንገባ ነው። እ ስሙ ፎርማሊን የሚባል የምንገዛው ከእንስሳት ጤና ክሊኒክ ነው። እ ስለዚህ ጥቅሙና ጉዳቱን ከነገርኩሽ ኬሚካሉን ረግጠን ወደ ውስጥ እንገባለን። ጥሩ በል እንግዲህ ውስጥ እንግባ። እሺ፣ እንግባ። ከዚች ኬሚካሏ ከዚች ግን ለዶሮች ጥንቃቄ ሲባል ነው እንግዲህ ጥሩ ነው ዘላለም ጥሩ ነው አንዳንዴ እንደዚህ ውስጥ ነው ያለውን እቃ እንግዲህ ሁኔታውን ሁሉን ነገር በየተራ ሳይሻሉ። እሺ ጥሩ። ከዚህ ቤት ውስጥ ምን ያህል ዶሮዎች አሉ ዘላለም? ጥሩ እንግዲህ የነበሩኝ የአንድ ቀን ጫጩት አንድ ሺ ነበሩ። ስድስት መቶ ሀያዎችን ዶሮዎች አስቀርቼ የአርባ አምስት ቀን ሲሆናቸው ሌሎችን ሸጥኩና እነዚህን የእንቁላል ጣያ ደረስኩ ማለት ነው። እሺ ጥሩ። አሁን እዚህ ዶሮ ቤት ውስጥ ያሉ የገቡ አንድ ሺ ጫጩቶች ቢሆንም አሁን ለእንቁላል እየደረሱ? ስድስት መቶ ዶሮዎች አሉ። ከዚህ ውስጥ ግን ያሉ ቁሳቁሶች ልትነግረኝ ትችላለህ? እንግዲህ ከዚህ ቤት ያሉት ቁሳቁሶች አንደኛ ውሃ መጠጫ አለ፣ ሁለተኛ መኖ መመገቢያቸው አለ፣ በሶስተኛ ደረጃ ይሄ የምታየው እንቁላል መጣያ አለ። እነሱም እየወጡ እየገቡ የሚዝናኑበት እንደምን እንጠላጠያ አላቸው ሰርቼላቸዋለሁ። መኖ የዶሮች ማግለያም አለ፣ መኖ ማስቀመጫም አለ። ይህን ይመስላል እንግዲህ ያለው። እሺ ጥሩ ዘላለም፣ አሁን የጠቀስናቸውን ነገሮች እስኪ አንድ ባንድ የሚያቸው እሺ እንግዲህ የሽብሬ ብሬ ከዚህ እንጀምራለን። እንደምታየው ይሄ እንግዲህ የዶሮች መመገቢያ ገንዳ ነው። ደግሞ የዶሮች መጠጫ ነው። ይህኛው ደግሞ ይህኛው የምታየው ደግሞ የዶሮ የእንቁላል መጣያቸው ነው። ይህ የምታየው ደግሞ ይሄኛው ደግሞ የደሮች የመጠላጠያ የመሰቃቀያቸው ቦታ ነው ማለት ነው። ጥሩ ዘላለም፣ እንግዲህ ያሉትን ቁሳቁሶች እስከ ጥቅማቸው ድረስ ነግረኛል። ግን እነዚህ ስድስት መቶ ሀያ ዶሮዎች በቀን ስንት እንቁላል እንደምታነሳት ነግረት ትችላለህ? እንግዲህ ዶሮዎች ብዛታቸው ስድስት መቶ ሀያ ነው። ማነሰው እንቁላል በአማካይ ከ550 እስከ 560 እንቁላል አነሳለሁ ማለት ነው። የምታገኝ ከሆነ በቀን ስልሳ ድረስ ነው እንደምታገኝ ነገር ከኝ የምትመግባቸው የመኖ አይነት ምንድን ነው? የምመግባቸው መኖ አለማ ካውዳይስ መኖ ነው። መኖ ከማከማቸው ቦታ እንሂድና ላሳይሽ መኖ ነው። ያው እንግዲህ የመኖ ማከማቼ ይህን ይመስላል። የአልጣይ ዶሮች የአለማ ካውዳይስ መኖ እንደምናበላ ይታወቃል። ነገር ግን አሁን ገበሬው ያን መኖ ማግኘት የማይችል ከሆነ ቦቆሎ፣ ገብስ፣ ዳጉሳ የመሳሰሉትን ነገሮች ቀላቅሎ መመገብ ይችላል ማለት ነው። ጥሩ ዘሌ እንግዲህ የአለማ መኖ ከሆነ ለዶሮች የምትመግባቸው ለስድስት መቶ ሀያ ዶሮች ስንት ኪሎ ግራም መኖ ትመግባቸዋለህ በቀን? የምንመግበው ዶሮ የዶሮ መኖ የዓለም አቀፍ ነው። ያን የእንቁላል ጣይ መኖ ነው የምንመግባቸው። ለአንድ ዶሮ 120 ግራም በቀን ትመገባለች። ለ620ዎች ዶሮች እስከ 75 ኪሎ ግራም ድረስ እንሰጣለን ማለት ነው በቀን አንድ ማዳበሪያ ተኩል ያህል ይበላሉ ማለት ነው እነዚህ 620ዎች ዶሮች። ጥሩ አመጋገባቸውን አሁን ነግረኛል። ምን አይነት የምን አይነትና የእንቁላል ጣይ ዶሮ መኖ እንደምትመግብ ነግረኛል። ያው ውሃም ይጠቀማሉ። ግን ለእነዚህ 620 ዶሮዎች በቀን ስንት ሊትር ውሃ ይጠቀማሉ? እሺ አንድ ዶሮ የምትጠቀመው በቀን 0.2 ሊትር ትጠቀማለች። ለ620ዎች ዶሮች በቀን እስከ 6 ጀሪካ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ወይም 120 ሊትር በቀን ይጠጣሉ ማለት ነው። እሺ፣ ጥሩ ዘሌ፣ ስለ አመጋገባቸውና ውሃ አጠጣጣቸው ያለውን ገለጻ ነግረኛል። ስለ ዶሮዎች ጤና እንክብካቤስ የምታደርገው ነገር አለ? የዶሮዎችን ጤና አጠባበቅ ዙሪያ በየሰዓቱ በየደቂቃው እንንከባከባቸዋለን። የታመኑ ዶሮዎች ካሉ አውጠን ያውን ማግለያው ከዛ እናረጋቸዋለን። ሌሎች እንደኖችን ደግሞ በየሰዓቱ ሕክምና ማግኘት ካለባቸውም ሕክምና እንዲያገኙ እናደርጋለን። የሚሻላቸው ከሆነ ማግለያ ቦታ ላይ ያስቀመጥናቸውን ዶሮ ደግሞ ወደዚሁ እንመልሳቸዋለን። አይ ከዚሁ እንደታመሙ የሚቆዩ ከሆነ መኖም እንሰጣቸዋለን። ያለው ሁኔታ እየተንከባከብንና እንቆያለን። በተጨማሪ ደግሞ የዶሮችን መዋያ ማደሪያውን በየወቅቱ እናጸደዋለን ማለት ነው። እሺ ዘላለም፣ ስለ ደሮች ጤና የታመሙ ዶሮዎችን እንዴት ማግለያ እንደምታቆይና ጤነኞችን ደግሞ እዛው ካሉበት ቦታ ላይ አድርገ እንዴት እንደምትንከባከባቸው ነግረኛል። ስለ ቤት አሰራሩስ የምትነግረኝ ነገር ካለ? አዎ እሺ ብሬ፣ እንግዲህ የቤት አሰራሩ በባለሙያ መሰረት ተደግፈን የሰራ ነው። በምዕራብና በምስራቅ በኩል ንፋስ እንዲያገኙ አድርገን ነው ቤቱን ብርሃን እንዲያገኙ አድርገን የሰራ ነው ማለት ነው። ጥሩ ዘላለም፣ እንግዲህ ከዚህ ቤት መጥቼ ብዙ ነገር አውቄያለሁ፣ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ፣ ብዙ ነገሮችንም አይቻለሁ። እስኪ እንዲያው አንተ ለአርሶ አደሩና እንዳንተ ላለ ወጣት ወደዚህ ስራ ዘርፍ ገብቶ ምን ማድረግ እንዳለበት የምትለው ነገር ካለ ለአርሶ አደሩና ለወጣቱ ለእንደኔ አይነቱ ወጣት የምመክረው ምክር ዶሮ ስራ በጥቅሉ በጣም ትርፋማና አዋጭ ነው፣ የተሻለም ነው። በአሁኑ ሰዓት ሴቶችም ወጣቱም ትንሹም ምናምን ቁጭ ብሎ በስርዓት በሚያስቸግር መልኩ የሚሰራው ስራ ስለሆነ ወደዚህ ስራ ገብተው የግብርና ባለሙያዎችን አማክረው በተሻለ መልኩ ገብተው ቢሰሩ በዚህ ሰዓት የዶሮ ስራ አዋጭ ነው ብዬ ነው የምመክረው ነው። እሺ ዘሌ በጣም ነው የማመሰግን። ብዙ ነገሮችን አይቻለሁ፣ ብዙ ልምድ ካንተ ወስጃለሁ፣ ብዙ እውቀቶችን መጨመች ችያለሁ ማለት እችላለሁ። እንግዲህ ጊዜ መስዋዕት አድርገህ ስላደረክልኝ ነገር ከልብ ነው የማመሰግን። አሁን ሌሎች አርሶ አደር ቤት ጋር ልሄድ ስለሆነ ቻው በል። ሰላም። እሺ ሰላም። እንቁላል ጣይ ስናረባ መተግበር ያለባቸው ዋና ዋና ነገሮች አንደኛ ቤት ያስፈልገናል። ቤት ስንል የዶሮች መጠለያ ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ የዶሮዎች እንቁላል መጣያ ያስፈልጋል። የታመሙ ዶሮዎችን ማግለያ ያስፈልገናል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የዶሮ የተመጣጠነ መኖ ያስፈልጋል። ያ የተመጣጠነ መኖ በአካባቢው ማናገኝ ከሆነ ከዚህ በምናመርተው እህል ቀላቅለን መመገብ እንችላለን። ሌላው የደሮች መጠጫ ያስፈልጋል። ገንዳ፣ መመገቢያ ገንዳቸው ያስፈልጋቸዋል። በሶስተኛ ደረጃ ዶሮዎችን በወቅቱን ጠብቀን ተገቢው ሕክምናና ክትትል ማድረግ አለብን። የታመሙትን ዶሮዎች ደግሞ ማግለያ ቦታ ላይ ወስደን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እንግዲህ በአራተኛ ደረጃ ማንኛውም ሰው ወደ ዶሮች ቤት ሲገባ በር ላይ የተቀመጠውን ኬሚካል ተረግጦ መግባት አለበት። እሺ፣ በመጨረሻ እኔ ለአርሶ አደሩ ማለት የምፈልገው ነገር እንደ ወጣት ዘላለም ሁሉም አርሶ አደርና ሁሉም ወጣት ይህን የዶሮ እርባታ ዘርፍ እንዳንድ የስራ መስክ አድርገው ቢሰሩበት በጣም አዋጭነት ያለውና ኑሯቸውን ማሻሻል እንደሚችሉ። እሺ፣ በተለይ ሴቶቹ በዚህ የዶሮ እርባታ ዘርፍ ላይ ቢሰሩ የዶሮ እርባታ ስራ ቤት ውስጥ ስለሆነ ያው ውጤታማ እንደሚሆኑና ኑሯቸውንም ማሻሻል እንደሚችሉ ነው ለሴቶችም ምክር የምሰጠው። አመሰግናለሁ።